हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारे चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो आप लोग जुड़े रहे और इसके बारे में कुछ जानकारी लेते रहे क्या है कैसा है बहुत कुछ हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है एक एज अ रियलिटी पे भी बात करने वाले हैं और एक स्टोरी को भी सुनने वाले हैं उस स्टोरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है अभी हम बहुत दिन के बाद आए हैं लाइव आकर आप लोगों से बात करना चाहते हैं लाइव सेशन को ज्वाइन किए हैं मतलब जुड़े जुड़ जुड़ने के लिए कि लाइव जो भी दोस्त हैं और बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता था ठीक है इसलिए मैं सोचा कि चलो लाइव आते हैं आज लाइव आकर और आप लोग से मैं कुछ बातें करूँ ठीक है आज की डेट में आप सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया इतना ज्यादा हो गया कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए बहुत सारे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं मेंटेलिटी एकदम पूरी तरह से उनका डाउन हो जा रहा है ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ से क्या करूँ कि पढ़ाई करने के बाद जैसे पढ़ाई कंप्लीट करते हैं घर वाले के वो परेशान मतलब घर वाले के जो एक बात होता है कि आ, मतलब इतना पढ़ाई कर लिया कब तुमको जॉब मिलेगा घर वाले से ज्यादा यार आप लोग जानते हैं कि जो मोहल्ले वाले होते हैं ना मोहल्ले के होते हैं अगल बगल वाले जो होते हैं आपके घर के वो लोग इतना परेशान कर देता है इतना परेशान कर देता है ये ताना मार मार के यार जितना घर मुझे नहीं लगता है कि घर वाले उतना बोलते हैं जितना रिलेशन वाले और जो आपके मोहल्ले वाले हैं ना उस मोहल्ले वाले इतने ज्यादा परेशान कर देते हैं कि लोग मतलब लड़के लोग पूरी तरह से तंग आ चुके होते हैं वो लोग से कि जब जाओ जब देखो तो एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहता है कि उसका बेटा ये बन गया उसका बेटा ये बन गया अब तक तू ऐसा है वैसा है कि तू कुछ नहीं करेगा बहुत सारी चीजें बातें जो है जो सुनने को मिलता है एक मतलब वैसा चीज से मैं भी सामना किया हूँ मैं भी मतलब मैं भी जानता हूँ कि मेरे अगल बगल वाले भी क्या बोलते थे रिलेशन वाले क्या बोलते थे पता है कि मेरे तो रिलेशन वाले जो थे वो डायरेक्ट बोलते थे कि ये कुछ नहीं करेगा ये तो पागल हो जाएगा और मेरे पापा हैं उस पापा से बोल रहा था लोग बोलता था एक दूसरे में बातें भी करता था कि वो इतना पढ़ रहा है इतना पढ़ रहा है कि मुझे तो लगता है कि पढ़ पढ़ के वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा ठीक है कि उसका शादी करा दीजिए शादी कराने के बाद उसकी बीवी आएगी बीवी में लग जाएगा तो उसका ठीक हो जाएगा तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पागल हो रहा हूँ पढ़ पढ़ के और नहीं मेरी परेशानी मतलब जो फादर्स हैं उनको कोई दिक्कत ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो सकता हूँ लेकिन मुझे मतलब जो रिलेशन वाले हैं ना रिलेशन वाले को लग रहा था कि मैं पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगा ठीक है तो उनको ऐसा लगता था कि मैं पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगा अरे मतलब इतने परेशान इतने ताना दे देते थे कि मुझे भी लगता था क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा या नहीं यानी मेरे पास कोई काबिल है या नहीं है जो कुछ अच्छे करने के लिए लेकिन मैंने हिम्मत नहीं माना हिम्मत मतलब बिल्कुल हारा ही नहीं मैं जानता था कि कुछ नया करूंगा कुछ अच्छा करूंगा कुछ मतलब जो अपने मोहल्ले हैं उनमें कुछ नाम रोशन करूंगा ऐसा मुझे करना है मैंने देखिए फिक्स कर लिया था माइंड को तो पूरी तरह से सेट कर लिया था कि मुझे करना क्या है नहीं अपने मतलब फैमिली का थोड़ा बहुत बात सुनना होता है लेकिन अगर आपके आपके आ, मतलब आपको लेकर वो अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर उनको इग्नोर कर दीजिए ठीक है नेगेटिव जब सोच रहे हैं आपके बारे में तो इग्नोर कर दीजिए क्योंकि आप जानते हैं अपने बारे में अपने रियलिटी आप जानते हैं नहीं आपके कोई मतलब रिश्तेदार हो या फिर मोहल्ले वाले हो या कोई भी हो ठीक है वो कोई नहीं जानता है कि आपके अंदर रियलिटी है मतलब क्या टैलेंट है कोई नहीं पहचानता आप खुद को आपको पहचानना है कि मेरे अंदर क्या है क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ठीक है तो मेरा यही कारण था कि आज ग्रेड में मैं एक अच्छे पोजिशन पे हूँ ठीक है एक अच्छे पोजिशन पे हूँ एक अच्छे सैलरी के साथ हूँ एक रेस्पेक्ट भी है हर चीज है मैंने लेकिन परेशान नहीं हुआ यार मैं परेशान बिल्कुल नहीं हुआ मुझे लगा कि मेरे मतलब जो और हैं मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिला जाना तो कभी ना कभी वो ऐसे डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं इस मतलब तंग आ चुका तंग आकर कि वो ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ घर का ये टेंशन है घर का हालात खराब है पूरा फाइनेंशियल कंडीशन एकदम पूरी तरह से खराब है डाउन है मैं करूँ से क्या करूँ तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा मतलब गलत कदम कभी ना उठाए छोटे कामों से स्टार्ट करना चाहिए ठीक है जो छोटा काम होता है ना उस छोटे कामों से आप स्टार्ट कीजिए जैसा भी काम हो उसके बारे में आप पूरा मत मानिए कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं ये काम करूंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे अरे लोगों को तो कहना ही है कुछ ना कुछ तो लोग तो कहेंगे ही लेकिन आपको नहीं सुनना है लोगों का जब आप सुनने लग जाएंगे ना लोगों को तो समझिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है आपको उसी बीच में जैसे आप जानते हैं ना कि जितने भी कीचड़ होता है उस कीचड़ के बीच में कमल के फूल निकलता है तो आप वही समझिए कि ऐसा जो मतलब अगल बगल जितने भी हमें दिखाई दे रहे कीचड़ ही है इस कीचड़ के बीच में मुझे कमल का फूल के तरह ही उगना है ठीक है ऐसे ही ऐसे कुछ करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट के लेके और मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तंग होने की जरूरत नहीं है हम डेली एक एक मतलब कुछ टाइमिंग आप लोग के साथ स्पेंड करेंगे मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हम लोग मतलब पूरा इंडस्ट्री लेवल से प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब अनेकों प्रकार के मैं बातें करूंगा बिजनेस से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कुछ बातें करने वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और कुछ नए नए तरीके सीखते रहें कि मैं क्या चाहता हूँ कैसे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए कि अपना इनकम कैसे बढ़ाना चाहिए आ, मतलब इतने इतने ज्यादा लोग हैं कि अधिक से अधिक मुझे देखने को मिल रहा है और मतलब जो सर्वे होता है ना सर्वे के अनुसार मुझे पता चल रहा है और कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब आप आज के डेट में तो आप जान ही रहे कि मैक्सिमम नहीं ऑलमोस्ट सबके सब ग्रेजुएट ही हैं ठीक है अनग्रे मतलब ग्रेजुएट मतलब सब के सब ग्रेजुएट तो हो ही रहे ग्रेजुएट के बाद मास्टर डिग्री करना मास्टर डिग्री करने के बाद आ, बहुत प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना बहुत कुछ करना होता है जो लोग कर रहे हैं कर रहे हैं कि अच्छे मुझे जॉब मिले अच्छे कुछ करे लेकिन फिर भी नहीं मिलता है ऐसा जान ही रहे कि इतनी कंपटीशन इतने सारी चीजें हैं कि प्राइवेट जॉब भी मिलना बड़ी मुश्किल है ठीक है तो उससे घबराना नहीं है टेंशन नहीं है आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए कुछ नए नए हम सीखते रहेंगे कुछ नए करते रहेंगे ठीक है तो मैं चाहूंगा कि आप कभी टेंशन न ले थोड़ी भी टेंशन ना ले कि क्योंकि हम लोग मतलब उसी पे बातें करने वाले पूरी के पूरी हम लोग का सेशन उसी पे चलेगा तो मैं तो चाहूंगा कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और उसमें जो भी चर्चा करते हो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन मैं चाहूंगा कि कमेंट्स में हर चीज अपने अपने प्रॉब्लम जो कोई भी प्रॉब्लम होगा उस पर आप मतलब हमें कमेंट्स में बता सकते हैं क्या क्या किस प्रॉब्लम आप जूझ रहे हैं कैसे उसमें मैं कुछ ना कुछ हल जरूर निकालूंगा ठीक है आप विश्वास कीजिए मेरे पे कि मैं कुछ ना कुछ हल उस पर निकालूंगा और उसको मान कर चलिए और मैं मतलब इसी तरीके से क्योंकि मैं उस सिचुएशन से जूझा हुआ हूँ इसलिए मुझे हर चीज हर मतलब परेशानियों के बारे में मुझे पता है क्या परेशानियां चल रहा है लोगों का क्या क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उस पर पूरी तरह से हम बात करने हैं ठीक है जय हिंद